kibanga procedure gye bataddewo yebaddeegemye obanga bo basunulidde nga gabadde amakuba amatuufu ke kaseera olwaliro tunulamu batunule bayaze nti bitundu kibyotta bibeere free bwe bakyagala okukwata ekitanina bakuwaako obuufu bwonna nti ensonga eggumira ereeta abantu okusigala nga tebakola mirimu gyabwe hmm. ekyokubiri amateeka ga covid gaasukka ne kuba nauganda embeera yaabwe bwali mu nsawo zaabwe amateeka gabanyumiriza kinene nnyo tunuulira abatakisi bwebafaanagana balinga miguya kati obwetaavu tebumanyi tteeka abantu baava ku kyokugamba nti obulwadde gyebuli naagaa nti kale bulwadde kabuntwale naye nga sifudde enjala hmm. ate biri bingobaganye abo abayisa amateeka ne bananyini kugabateekerateekera ife abasembayo wansi ebitundu gye tuwangaalira most especially newaffe gye tuli mu byalo emisana tusiiba ffenna akawungeezi ku ssaawa emu covid n'atandika atobedda muli mwenna oyo kafyu hmm. naye emisana bwe tuba tutambula wano tutambula nga tuli kyekimu era nve waneiba wange negende waneiba gundi ku neiba ate yavuddeko ekampala ngaagenza okuleeta ebitereke byemmere oba yatwalidde ku baana baffe oba baganda baffe abali ekampala ebitereke byemmere tewaliwo mbeera etadde nnyo ku buyinike most especially mu bitundu byaffe gye tuve no mu byalo ekyo kyagamba nti twali badde tukyetaagamu ennaku endala ne tubulwa strategy ngaabanna nrm ne tubulwa sisitimu gyetuteekawo etegereka ne tubulwa n'obuweereza noŋŋamba mu kusembayo wano museveni anadda hmm. okusaba okwange kulikumu nti katonda oba tokyalinamu mugaso gye tuli ye kenyini yakututira yakutuleetera please nga butabagamba nebazanyo nti comments zemwandiika wansi mukulu hajj nadduli asoro mutabani wa haji na dole ezimu azabazazemu abasodo kuzaba zabatazemu ewe eh, wao musomu contacting a direct inbox ask the questions such that the next program betwa tukomeo tusobola okubiddamu awamu nawe honorable osibyo tena sibo sibo jendi wasibyo tia tweba zo mkama atwadu obulamu covid-19 tugenda ndowoza tuzanga tujikubira bayi kubanda bintu ebituuse bintu enda mu kibuga tuyinza okuba nga tunate ojukubira bayi ennaku zaweddeyo 42 days ezamukulu mukulembeze weggwanga zeyatuwa zaweddeyo tetuma kiki ekiddako nanti kati zo zaweddeyo ezize kati kiki kyazzaako olaba tugenda kudamutanga okudigira tutambulemu tudde masomero bizinesi zitambule amakyaki tusabe byonna byonna tubikole nga tulina okubikola gwokirabawa buyanjuli abatulaba tutandikireawo ebbanga lyonna tujja sigala mu nkola egamba nti mutabani w'olutabaalo dokita ahebwa mu buweereza bwe bumu n'okwebaza ate abali ku ludda olwo abatuula ku cameras nabanna flashlight chana bali mu diaspora n'abali mu ggwanga uganda on facebook channel n'abasigalidde abatula mu buufu bwabwe bwe bumu nga bayise ku kitwitta webusayite okugezaako gitunuulira ng'ekikulu ate mu bayivu n'okuwa omukutu ogwo webusayite okuga nti kubeerako bintu byamazima byereere si bya pokopoko hmm. kale fe abaliiseeko mu byokusoma omukutu gwe bagamba nti gwa webusayite gwe gumaze okukakasibwa okuweebwako reference mu kuyigirize noga nti ekintu gye nakijje nakize ku mukutu guno ogwa ww kale omukutu okukuwa licensi bakitegeeza nti byonna byogenda okussaako obufu bwabyo bitegeeza nti biwereddwako obujulizi kale nekisaali eyo nabana batuba channels oba websites ngaezo oli natandika okukoleramu ebibye amakulu nti ate omukutu oguba gumaze okuttibwa nenja kubagaliza emirimu gya katonda emirungi ebbanga lyonna nja kusigala nga mutani w'olutabaalo gye kanasomani nadduli atera nebbanga lyonna okubategeeza ebigambo nti oli bwe yagaa nti mukeberengeko mu isaaya omwe temugenda kubulake mugjamu olwali kitugenza okuddako okutazaama tulabe isaaya kikaaki eyo eyabannayuganda kitugenda otutunulamu olwaleero ku mbeera mwe tubadde mu nnaku amakumi ana mu ebbiri naye nga nja kubagaliza emirimu gya katonda emirungi lubeerera amiina amina nnyo tugenda tandika direct mwebala okusigala kumpewo keep sharing and keep subscribing all our friends all over the globe abali ebungereza abali mu america abali mu indonesia abali mu germany australia denmark oman kuwait kenya tanzania south sudan all our friends all over the globe we love you so so much because you made us what we are today and we appreciate for loving us we appreciate you guys keep keeping sharing our programs that's what has kept us alive era mwe bali nyu those have supported us psychologically emotionally spiritually just god bless you honore mm. enaku z'omwezi ana mubiri zibatugala mugwanga mm. zibatugala mu lockdown mugwanga olibirutereeza njogere nti ati ennaku z'omwezi ana mubiri ziririddawa ennaku ana mubiri mm. zebatugalirako no mugwanga mm. ziweddeyo Hmm. osuubira mu ki mu kintu ekyo toyinza okuddayo eri oba muzuuri kigenda kwera muzuuri ng'ogyeko ebirabibwa n'amaaso ngoli bwe yagambanga nti abalina amaaso mulabe n'amatumuwulire hmm. n'abasobola abalina emimwa muwokole eki mwatule kyendaba nga nze yakanasoma nadduli mu covid situation o pandemic gituze tuyitamu ebbanga lyonna tewaliwo mbeera etadde nnyo ku buyinike most especially mu bitundu byaffe gye tuveeno mu byalo ekyoetera kugamba nti twali badde tukyetaagamu ennaku endala kubanga bw'oba otadde mu ntegeera n'olupimo oli bwegamba nti ekipimo kyopimiramu namunabe mwe bali kupimira entegeera ku kigambo covid 19 n'eggwanga uganda bombi bali astok buli omu bukya bwategeera ensonga eyo ntegeeza ki nti abaddukanya ekigambo ekyo ne procedure ze baatuteerawo ate osinkagana mu bo bennyini nga be bazimenye number two abo abayisa amateeka ne bananyi kugabateekerateekera ife abasembayo wansi ebitundu gye tuwangaalira most especially niwaffe gye tuli mu byalo emisana tusiiba ffenna akawungeezi ku ssaawa emu covidi n'atandika atobedda mulimu enna oyo kafyu hmm. naye emisana bwetuba tutambula wano tutambula nga tuli kyekimu era nve waneiba wange nengende waneiba gundi ku neiba ate yavuddeko ekampala ngaagenza okuleeta ebitereke byemmere oba yatwalidde ku baana baffe oba baganda baffe abali ekampala ebitereke byemmere naakomawo eno n'ebitereke byemmere n'ebiveera byatuddemu emmere netubeera naye mu bulamu bwe bumu situwulirangayo anything like a covid case amakulu nti bwe kiba nga procedure gye bataddewo yebadde egemye obanga bo bakitunuulidde nga gabadde amakubo amatuufu ke kaseera olwaliro tutunulamu batunule bayaze nti bitundu ki byotta bibeere free lwe bakyagala okukwata ekitanina bakuwaako obuufu bwonna nti ensonga eggumira ereeta abantu okusigala nga tebakola mirimu gyabwe hmm. tekiriiwo ngereete embeera egamba nti omuntu adduke muzikiti oba kereziya oba kyaki kale mukufa olwaliro tubadde tukinuli eri mu byalo batugamba abantu mwenda ku kumi nababiri okuziika naye otuuka ku mufune kwebuuza nti ekumi n'ababiri be baliwa bwobatolamu bassa waliyinza okulowooza eggwanga lyonna lyazze kuziika kyesimanyi nti baagala tuyigiriza nzika yakugamba nakuba na kaadi <laughs> awo wakyalimu obuzibu kale procedures mm. gavumenti lwaki abantu basitunulidde nga nnafu nti lwaki mbadde ntambula nga nkulaga nti ebintu obiri binafu ye necessity asukkiridde ku ki obwetaavu bw'abantu bwe balina ate amateeka ne gajja nga makakali necessity does not know law obwetaavu tebumanyi mateeka obwetaavu tebumanyi mateeka abantu tuli baavu nkiddamu tuli baavu nnyo ate nga bulagajjavu obwo bwateekebwawo gavumenti kuvya ddala mabega netateekawo kweteekerateekera kw'abantu na system kuteekeddwa ttambula ennuŋŋamu ate eraga nti embeera eno bweriba egudde tulikwata kkubo lino tebiriiwo tebiriiwo omwana w'omuntu mu ggwanga uganda nkiddamu eryampuliriza ddala his excellent president n'okutegeeza ku ssebufu bwangu balame mulimbira eri gye batulaba abafudde abayivu most especially njogera ku lweggwanga lyange buganda nkiddemu abantu bali bubi bubi ekitanyumaera tekitawassanyu nabuuza kitange nga tugenda nakasekaawo ne mugamba nti naye waliwo ekikyanneewuunyisa wakyaliyo okwaza kw'okutegeera mu buweereza bwaffe mu bakulembeze be tulina naga nti muddeemu ntenuze ku kyalo ekyo tulabe tekigaana museveni nga bwe bayambala ebyambalo byabwe nga bazimbaako ediye wali n'ateekamu kamafuragi jacket oba n'ateekako ekyambalo kyonna n'amatibona g'abana ababakuuma ne bagejjako najja alambula ekizimbe kye nga bakizimba era nakyeteeraga nti ah, empaja eno teyateerera bulungi mugitereeze fashion gyemutaddeko mwaŋŋamba kya naye ndaba si kyekyo hmm. bajja ne balambula ebizimbe byabwe n'amawooteeri ago enkola y'emu mu buweereza bw'omukulembeze ategeerekeka ate era asobola okugamba nti tutambule tulambule ebyalo byaffe abantu bafaanagana butya ne bubaddemidde misana n'olaba ku bantu mu mbeera yaabwe bafaanagana kikuwa enfuga n'okutegeera bwenkulembeera bafaanagana batya naye mu covid-19 abantu abo batudde waggulu mu bitebe byabwe baalizizeeko mu byalo eno batunuleko mu bantu bafaanagana batya abantu mu buganda wano ovuga mu mayiro makumi asatu busatu bwegati nosanga nga embeera nfu beyond buganda osuubirayo ki kiba wasi tu wasi abakulembeze tubalina naye beebase bame ba paalamenti bwetusindika gye mirimu gyabwe gyonna okulambula constituency okumanya nti tuyimiridde bwe tuti abantu kino kye bali ne mukwatagana abo abatudde mu constituency mu buli magombolagamwe ge mutwala ne mutuuka ku madistrict kuba ripoots ezo zisobola okutuuka waggulu newankubadde mwali badde muyinza okuba nga mukikola naye ate mwalagajjala olw'omukulembeze ali waggulu nti naye yatulagajjalira ngaabantu bakulembera tosuubirayo kalungi konna kogenda kusinkagana nabwe kityo nti covid agenza otusisinkagana nga tuddeyo ku nsonga gyeggambye necessity does not know what law obwetaavu tebumanyi tteeka abantu baava ku kyokugamba nti obulwadde gyebuli naagamba nti kale bulwadde kabuntwale naye nga sifudde enjala Hmm. ate biri bingobaganye kyali kisoboka naafayo nnyo abeere mu kutabakana atunuulire embeera bute bwagenda okubeerayo gavumenti terina yadde omukono gwonna gwetaddewo museveni sikisuubira nti bwebuba bulumi akyali n'obulumi obw'omwoyo n'obwomubiri eri bannayuganda bwe kiba nga okipime buleka buli tu oba one percent bulamu bwe <laughs> hmm. era singa ebikolwa bino nga bwenkugala dokita mwetoola ggwanga nemulyetooloola mulirabe mutekeo butesi procedures zitekeddwa goberera abantu mubate bakole eggwanga fu eggwanga dwadde abantu balwadde so obulwadde obwomugamba nti tulwadde obwojanjabi bweddagala balwadde ba miyo na mibiri bayibuli kyega nti ekikkusa omubiri kikkusa omwoyo ate muzina ekikkusa omwoyo kikkusa omubiri absolutely onkankusalako ekirimi omanyi nga bwe tuli mu kusomesa ensi yaffe uganda hmm. oba oba ministry yavaayo okusomesa abantu kyekirina okukolebwa hmm. fe katweweeyo ku lwobungi lw'ensi yaffe banyaffe uganda hmm. obadde okimanyi nti ngezaku kukatiza pointi egyova okwogera nti abantu babate yes sijja kufa njala sijja kufa covid kangene nonya ekyokulya sijja kufa njala hmm. kangene nonya ekyokulya covid nakola ki nakitika ku site so mukututa kuno kyenda kyenda ndoza omukulembeze gwango ba the, the all of the office that is responsible for covid issues all minister of health etunulire ebintu ni four areas politically ebitunulire socially ebitunulire economically physically ne spiritually among those five areas mm. which one is very important but today tekuliko which one is very important all are important equally important byonna byevugira waki wamu wamu twakyogera mu episode eyaggwa hmm. naye abatulina era abatukulembera abakutta obuyinza hmm. tebakyalina myoyo gyabwe bakulembera kyekizibu kyetukyasinkaganye gwe weewuunya obulwadde bwa covid bulumya abantu ebbanga lino bwe batugamba mu ggwanga uganda ne butta omugagga atudde ku kitanda gwe batadde wali ne buleka omunaku wali <laughs> ne butta politician atudde eri hmm. ne bamujja eyiganga najja ekampala n'afiira covid ekampala mu nju ne mubamu omulala ayafudde kiki covid ne bujja ne bunoonya abasigalidde mu bitundu eri eyo bye beetaaga nti covid yatuuka eyo nebuleko omunaku oli procedurally twebuuzemu nga bannauganda ebola yatuluma wano mm. netulwana neebola ebola natta abantu tetwalina muggalo netuddako kolera kolera naaluma abantu ofuna zonna ndwadde zifanagana neyono wetulina hmm. mm. biri twabyerabira tuli ku covid kubanga gwe muyiita ogukolaki gavumenti yalibadde etutta tekyakwegiriza ku kinene ete omupitical procedure n'okwedabula kwayo naye bano ate baafuna mukisa gwa covid kujja ye advantage gye baatwala hmm. gye baatwala bangi bababyeko ebyabwe ku makubo ku street okwo ne babitwala nti covid basindisa abasirikale obudde bwaweddeko naye gwe nawe kiteeberezeemu hmm. ne muntegeerayo nensiba nawe dokita ahebwa ngaovudde kampany license ogiina oba bakugema oba tebakugema nojja wano nga simanyi gyoyise nkwakyakulabirako ne bukeera enkya ne buzuula ssaawa emu ne bagaa tujja vaawo obulenzi kafu yalumye otusaasanya covid awo waliwo entegeera awo entegeerawo eri awo ne mutunuulira embeera y'abantu ba mu byalo gye tuli eri mulimu n'abatawuliranga nekigambo gavumenti nti waliyo covid tebakiwulirangako abamu naye ati omugwanga mwoli gwe nti mwendi naye nga kyategeeza kyeki nti si bulwa nti tetwawulira naye bye tulaba tebiraga nti batugamba gyekikola ki gyekiri hmm. kale embeera gavumenti abantu batuuka mu mbeera eyo okubula nga bamulinganga abo abazanyisa obuzanyisa tossing them amakulu nti balina tosinga amateeka ge mu ssaawo ekyokubira amateeka ga covid gaasukka ne kuba nauganda embeera yabwe bali mu nsawo zaabwe amateeka gabajumiriza kinene nnyo tunuulira abatakisi bafaanagana balinga miguya kati basiiwuufu bakirako emmale gyebazidde mu ttosi naye bakaaba lwaki lwambeera eriwo tategerekeka tebalinamanya gavumenti museveni anaafunamu ddi omwoyo gwamulema kufuna nga eggwanga yakalikwata mu kyenamugumu kyenamukaaga manga kyenamukaaga mpaka bwe twatekerawo kulonda ne tubulwa strategy ngabanna NRM ne tubulwa system jiteeka wetegereka ne tubulwa nobuweereza nongamba mukusemba yewa nomuseveni anadda mm. okusaba kwa nkuli ku munti katonda bato kyalina mugaso gye tuli ye kenyini yakututira yakutuleetera ebbanga lyonna kyensaba kubanga abantu bangi okufiira obweri n'omusaayi gwabwe okutemukomoka nga kigambo kyo kun fire kun ne kibe ate nekikola ki nekiba nekiba yega nti kigambo bugambo emmeeme yange eneewona amakulu ekigambo kya katonda wonna we kitudde kisobola okukola mu nkola y'emu naye okusaba kwaffe kugamba kutya nti abatufuze obombula mu nfuga gye batufuzeemu bano amaanyi tuli bannafu ddala naye katonda tobangako munafu tuli baaziiranye toyaziiranangako era tolina buyambi bwonna bwetaaga mwana wa muntu abalinga abo tukusaba nti emikono gyaffe tuba tugiwanika tugizza gy'oli essaala hmm. yaffe ebbanga lyonna yagaa nti obwakabaka obujje ebikolebwa muggulu bikolebwa mu nsi kuno e, nga bwe bikolebwa mu ggulu bwebiba hmm. bikolebwa nekuki ne ku nsi kuno naye mukyo hmm. twasaba nti otwemmere yaffe yaaki eyaleero bannaffe bano baba tufuukidde ekyonga nga mu mbeera yabwe batunuulidde emmere ey'olwaleero nga yamunalwanda yekka emmere ey'olwaleero yamwana waani emmere y'olwaliro nti gavumenti ndi mukikuyu nze mbadde nkolagana nayo be bantu abalondemu bwebalyako bebalyako kyoliko no lockdown ne gods prayer yagitataaganya nkugambye abaliyo tebalina bamu yadde omwoyo gulowooza ku kigambo kye bayita omuntu teguliimu kale mu ekyo kyensobola okugamba ku covid 19 mubawagenda tuna mu procedures ez'okuba nti tebatuta oba tebatuta hmm. ebitundu kyenda mu mwenda bali badde bagambye nti tuta abantu tutekewo procedures ba routine zitusobodde okugoberera eggwanga litambule naye omunkuseera ali wansi hmm. <laughs> bwanaheebwa byampuna bwe ziba zisobola okubula kujjakana nabinoga nti wayi ennaku zino bbiri endebo eyinza okubaawo ko naye ate asembayo nga wakutikka migugu ku mmotoka ate asembayo nga talina takisi gyavuga naye ayimba banayingira kiki takisi Ah, Jesus Christ. Awo batunulidde mu mbeera ki? Mu mbeera ki? Katonda atubeere ku ekyo. Kale era naffe tetumanyi whether we shall be unlocked or shall be locked again. But may I appeal to the government kindly abantu mubate. Abantu bali bubi. The truth people are dying. Abantu bafa. Bakunguka. basobeko ne bagamba nti nno since nga twafuna covid twakafira abantu enkumi bbiri batoko ne statistics aba hiv abafudde nga tebasobodde kutuuka mu malwaliro batoko ne statistics abafudde omusujja batoko ne statistics abafudde pressure na ne statistics abafudde enjala then vis-a-vis who is who which one is very you get my point so we, we really government checking the people no we, we are appealing to them doctor <laughs> doctor say gwopo ino okukomawo mu bwongo eh government yani yono omukulu nga museveni yava bikuwa ah nesa ah, honorable nga bwe twagamba nti tugenda rubber rabadaba style rabodaba oba tukuba kasavu kanyama hmm. tugenze bamukyala nabbanja emitwalo kwa ekkumi na nawe oli Uganda oba omusolo but surprisingly ekyasiza okunewunyisa there are people who do not work nga tebalina mulimu government oba anyway, this nga tebasasula musolo abamu ku abo abamu ku abo bazifunye naye ate ffe abakola abali ku zipayroll somehow gwe batemako tebanaba kutudiza munaffe so nebuuza oba sente zino zajja mu bantu zagenda mu bantu kikaaki abataxi bayomba ababodaboda bayumba nabo ebigali bayumba ani yafuna sente ezo bwoba wakiwulirakotegeeza bannauganda bonna yenna asuubira esente ate egwe ayerimba wekka mu ntegeerayo bwoba olinda sente ekyo nkutegeeza butegeeza misana tuku nti gwe ate ayerimba bakubiko ebirala byokola bwoba olemereddwa okugenda mu nnimiro nonevu nebuga nti oyo ninda ssente zinaava mu central government mbategeeza butegeeza abali eyo nti ezo sente muzeesonyiwe ebbanga lyonna tiwabaddewo obufu bwonna bulaga system etambulirwako mu gavument tewabaddewo nkola eraga nti wakyaliwo strategy eraga omuntu wawansi okuba nti ajja situwa embeera yonna amateeka gabadde gabagibwa tegalaze nti waliwo okugamba tikimanyi temwegali mugga okujjako okunoonyaamu abo bebabeetaaga tewabaddewo nsonga yonna etulaga nti gavumenti n'omuntu wa wansi tuli bumu wate buli omu yakwata ekkubo lirye nabwe kito gwasuubira ensimbi nti zakujja hmm. ate gwe kenyini gwe wetadde mu mutego gwokowa essuubi eritaliiwo ne bayibuli yakiziyiza hmm. temwewanga essuubi eryekizikiza essuubi bayibuli yeyogerako eryekizikiza nabwe kito kudokirahebwa bwokyogerako nti tulinda sente zowekitiibwa nabbanja nga prime minisita waali baddewo zisuubira dairekiti nga bitongole baali bazisaba eri zajja nesaasanya yaazo ngaeraga nti buli mukutu gwonna omuntu kwali nesimu tumumanyi amakulu tuba tubala amaka gavumenti yaawe ngwagwo wavu etamanyi siteeke z'abantu beekulembera maka geena mu bungi bwago eyo gavumenti eba tumanyi nagyeeri ebamanyi e, e, e, munange bweba ebamanyi yakubba misana tuku bweba yakwewoleramu mm. kwali kwewoleramu era ngenda zisasula naye mu ebyo bikyaliwo ebyo mba mutunuulira mm. bakyakuwa bijanjalo bidda lubala lumu mwogo wuuyo bakuleetedde akaawa wakola ate baleese mwogo mbwate bamutabula bagenda okukola ensobi nga yirina kuba pala pala gwe tulina okulima mbw avemu labba gwenoga nti ebyensi gyetulimu abo ne batakwata babatambuliraawo batyo bwe batyo genosala abadde mu operation wes creation for up to date bagaba kasooli wa lubala olubo mubala toddayo kusimayo nsigo yegwanga erikula osubye nabbanja nga muwadde sente nti ajja kulowooza kugwa sirimu list mm, mm. niwe yali badde alinamu empeereza n'enkola mm. yeyambadde mutego gutali gugwe wegumukubirayo tigubadde ate nabbanja ye akyabanja aki mu nsi muno ku lwensonga mm. ne gye bamukunudde oga nti yakomyewo okujja atule mu ntebe mukazi wattu byamuguddeko bugwine mu ntegeera nga tabitegeera mulaba mukutambula nga basasukira bw episode yagenza okubuuza obutimba obutimba bwebukwata covid ensi etunuulidde birala muli ku butimba bwa nsiri bwe ntunuulira hmm. omuzungu yali agenze mukituta australia eggwanga lyabaddugavu eryo bwe yali ayagala okugjawo abaddugavu bakendeeza yakola ensiri ya sesifly ereeta sesifly obulwadde obwo hmm. naye ensiri eyo bwe bazisindika eri baziteekayo nga zigenda kutta ba aboligins ne basooka baddukayo ekitwala emyaka nga munaana ku musanvu abaddugavu okukendezebwa omuwendo gwabwe mu bungi bw'ekitundu ekyo omuzungu alyoka divatinge bali okujja okutwala eggwanga erya australia naye mu kujja ate yakolayo ensiri ey'okubiri eh. egenda okujja ate ejjewo eno era baagikola nga nnongooseemu n'ejje lyensiri eno era kyatwala emyaka mukaaga nfuna hmm. bulungi ne batandika okuba nga bayisa amateeka nabba okujja ngaomuwendo gw'abaddugavu li gukendedde bwotune mu kontinenti ezikyasinza okuba ennene newankubadde balogera endaga afirika nga eno afrika mutuleetayo australia afrika yekyasinza okuba nga kontinenti ennene bwetudde mu bitabo ebya geography bwotunakontinenti australia nnene nnyo amakulu nti katonda yawa abaddugavu obwaguuga bunene ku nsi enamba atusinga ah, obugagga oba obugazi awalala steke mazzi ge gagitwala naye kukigamba nti ettaka eryasigala ku nsi kuno esobola okukozesebwa ate africa erina ettaka ddene hmm. ate nga jimu kyentuukako kyekiriwa ojja tunulira nabbanja mu kujja ku wano ng'ate azze mu kulya ggwe kendeeza muwendo ogwo gutunulya babagamba ki tuterewo ensasa gezino nezino neziri <laughs> gavumenti yawe terina strategy etafuddeyo ku muntu wa wansi mukulembeze kikakyo oyo buganda awo si bwetwali naye ntegera yaffe simanyi ki bagisibira mu kakebe ki okkene kyanga tutunudde bwetunula bwetutunula museveni natukola ebintu ebyo byonna byonna nga baganda gyemuli abayivu hmm. mengo weeri etunudde ngerimu bategeevu abeefudde nti bategeevu notunulya bannayuganda mwenna gye muli ne mutudde eggwanga etuka ku siteeke naye nga tulinga abavoti fe batalina kyetuteekeddwa kukola amakulu tetugamba nti tuteekewo ensagensi zezijja nti twekalakaasi naye ddi lwe tubula nti tuyita mu ntegeera entegeera yaffe yabuutikirwa nti tassaawo okutegeera kwa kubuuza abaffe eyo excellence bwali olwana wajja naki n'entegeera ki gye wajja nayo hmm. eyo gye twatunuulidde esobola okusitula eggwanga nga tulaba ate obula okwo kulwana tisireesa intelligence yonna lwaki emimwa gyaffe miggalire kale mu ebyo bya nabbanja seetaana kulya kasasiro ng'oyo okay mwekumire ku mpewo keep watching keep subscribing kwetuli ku pet media flashlight channel uganda ate temwe temwerabira okwetena omukutu gwaffe gwebayita www uh, www that our new website. Kindly, you'll be finding some information day and evening, the updated, the latest articles directing as video mukulu jakana as video wahaji abaganye ebitabo byabwe badde balina okuwandiika we're going to keep updating you every week you'll be having those, those kind of articles ku mkutu jaffe honorable nga butabasuubiza tugenda kwa kasavu kanyama tukyaliwo tugenda tuva mu kasavu katugendeko mu kanyama nate kanyama kulya mm. abanene ababiri ba ministers nabagambye twetaaga motoka empya okuli naabakooba okuli nabanandutu jukira jukira naabakooba teyajangani nga mpinti yaffe nemotoka so in other words ne baminisita batuse to level to fight for cars in this government of ours tuddawa tuli mu sika kyene talumirwa bantu baayo n'abakooba ne nandut mbaibuli ege nti anaabanga omukulu mumwa n'asukankuba omuweereza w'abalala gobatunulamu ddala balinamu obuweereza abo <laughs> babulina bajja tuweereza ndowooza gavumenti ya museveni ezettaate bategeera ng'oggyeko kutta okwemundu nti okumiza omusu wabula nebalikawo nga balamu naye ngaebejjeeko ebyesokoddeko hmm. gwe ebitundu byonna kyenda mu bitano ku buli kikumi nituganda tutandisa sonsula gavumenti ne kabineti ya his ex the president ojjasangamu abantu 0.1 abatege bebasoga nti bweoba yebuuzibwako mu ggwanga lino hmm. agwanidde atuuleyo ng'ojjeko oh. batwalwana twajja naawe eyo gasiya nosense ebyo bitwala bintu byaggwako bannange nga lyetaaga buweereza museveni n'abantu bonna bajja ateeka mu bibinja bye interest ebeddawowe eddanka eriggwanga kale okumala ebiseera mbu njogera kwabo baminisita bakanidde emmotoka twagala mmotoka mpya bakazi batunuulire entegera yaabwe era emmotoka ezo empya lindaku okugaa ntwagalamu ne ina nekiutekisi <laughs> baiza ogamba twagiramu ina nekiutekisi nebiwigi kubirira muleta bya kisirunge ebyo era nange ngenze sitana kujiddako yes no it's chikuru twewunya minister chikachi tafude yo kulabira ku office but she's waiting for the movement wajidda utawade na motoka bwachi tovaye yo kali awuvudeo mwebale nyocha alikompeo mwebale kutuweleza ati mwebale kusini